Вот. Пока весь город спит, грузимся. Плохо видно, ну да ладно, что тут такое. Выехали на Пикалево. На природу. Люблю на природу. Хорошо. Нам рыбы не надо, нам воздух давай. вроде собрались, загрузились. Я пошел потихонечку. Не, я только видео начал снимать. А у него убежал, убежал. Вот сидим мы тут в палатке. Андрюха курит, гад. Обкуривает меня. Вот таким мям. Да, ловится вот. Вот такие окуни, вот такие. Это нам сказали не выбрасывать. Кры... Э, ло... Кошки. Кошки, кошки, кошки. Так, а я поймал всего лишь два зачетных окунька. Вот да, только два. Пока. Ну это пока. Был сход. Был сход вообще. Да, ну, да. Виталик у нас там на соседней палатке поймал грамм на 300. Да. На 300, да, да кушка поймал, да. Может, не одного уже мы не знаем. Мы не знаем, да, скрывает, скрывает. Сейчас Павлович пузырем придет. Да, там он есть соседи уже, соседи на улице снег. Погода в палатке изумительная. Вот она форель. Какая? Честно пойманная. Нет, она как зубастая. Радужная. Радужная форель. На червя. На червя.